מה? שלום כולם, כאן פטרי, והיום אני רוצה שתלכו ככה עם העכבר למטה, לתגובות, ותכתבו חיובים, או אפשר להגיד אתגרים, שאתם רוצים שאני אעשה, אז תכתבו מה שבא לכם כאילו, אני, אני אבחר כמה שהייתי ממש רוצה לעשות. מקווה שיהיה דווקא די הרבה תגובות, כי ראיתי שהסאבים שלי בזמן האחרון עלו. אני כבר הגעתי ל-600, אז תודה רבה לכם. כאילו באמת 600 זה כבר הרבה, זה עברתי כבר את החצי של אלף. קרוב נגיע לאלף. אוקיי, פשוט לכו תכתבו את האתגרים או את החיובים שאתם רוצים לשלם, ויאללה ביי, נתראה בסרטון הבא.